países, incluso, acá lo pongo a propósito, países que tienen sintonía ideológica con el actual gobierno, que está en contra de estas propuestas, han bajado y han puesto edades de, imputabilidad, fíjense ustedes, menciono algunos, hay una lista enorme. Cuba, 16 años, a partir de los 16 años se aplica el código penal. En los Estados Unidos, 16 años, nada que ver con Cuba, obviamente. Bolivia con Evo Morales, 16. Con Maduro y Chávez en Venezuela, 15 años. En Chile se bajó a los 14 años para delitos graves, no para todos los delitos. En Inglaterra 10 años. Y así podríamos seguir. Que siguen. No estamos locos. En el mundo la tendencia ha sido bajar la edad, es decir, adaptarse a los tiempos. En cada país de acuerdo a su realidad.